CAC és una entitat que va néixer el 1906 amb la vocació de donar assistència als automobilistes. 100 anys, més de 100 anys després, ha arribat al RAC amb més d'un milió de socis, dels quals el 80% són catalans, són d'aquí Catalunya, i amb una vocació molt forta d'ajudar al país, tant sigui en temes de seguretat viària, temes d'activitats esportives a nivell internacional per donar-li ressò al país. que com CAT és un domini que és molt segur dintre el món d'internet i, el, i el RAC és seguretat al final amb assistència, l'assegurança, etc. si tenim el punt CAT per aquest motiu, no, no és aquest. A la que va existir el punt CAT el RAC s'hi va apuntar perquè és una entitat catalana, el RAC va néixer el 1906 i ha estat molt lligat al que és la trajectòria de Catalunya en totes les èpoques de la nostra història en aquest sentit. No? I per tant, hi ha molts socis que són d'aquí i que volen parlar amb nosaltres en català, com nosaltres parlem amb ells en català. tot el que és el RAC en el món, diguem-ne, offline que es diu, eh, ho és en el món online. Per tant, la web és una web complexa en el sentit de que els socis hi poden trobar tots els serveis, totes les activitats de seguretat viària que fa el RAC i tota l'activitat esportiva que el RAC en fa.